Братья и сестры, подписывайтесь на канал Жит ТВ. طريقات أبولا Paçanha bildi huzur ihlas kun Hakikat Allah dudavdu Allah Daim sada huki rakcu sayaldi Rak alda gohiçi Allah hastasa İnsan ki hiqulev aqila şa'i Hiqigi hiç ugu, sevgi hiç ugu هبو العبادات نتيجة ليش سيتيك أنا عن رطلتيك ونيب رطلتيك أنا عن الله رخصوليب لخسعي مثل دلغفت كيت أعون دو حزور ملكات دو يجي شليب دو سواد الأعظم شبه قني أهل سنة وقو حقا نقراب حديثات أبو الله الجروك أيال إذ لسان وتأثي بدعب قلال أبو بكر عمر عثمان علي الجنة رخ الجد بسراب خلفاء الجيل رسول الله راشدون الأبو صفات هبورال هزنا خلال الأصحاب زبيقي إذ النقطة أرى التابعين الجي علم الإسلام هدى الأمات هل أهل سنات نخل شرازي أقرأ إمامجي إزو جي الله أسلئني بحق نخبقو ابن خطو لجي عقبة ثلث رقده الله لاری چو لیو اهلو امید ایل ازایانا حدیث بو گثول نسخون که دواغو لیو یاراو هیچ اونی یرگی لال قوه تا لار لیزه کومیک ها بولیو چیه لید و اهلو دوخ یاراو نیتو لیو فوقا ها ازگی أما هيسونو لب كتما ثولاريب ثالز ما ثيجوني جين بيرغو يارا جيرغو سير سولك ثول أهلك كرام الله سایل يلدسا محروم خطولا مشايخ سبزدي خواتي بقرام خالي داويد أنكي شكا جموبو أما شايخ سبيرك أثيروتلي رابط أتكي هبون هزدا أسكوتي الوسيط أثوكون تهايستيشي تا دو امر بغائسا و الله فرمات لو طریقت کنو طریق ول دلیل چاره هیچ چی خر خو زم محل نقطه بو گوزس نخا بی حت عاشق ظلا اورا سوخ أهل سنة العارفون ذوق علمگی دیشولا إزوك اللسان أدب جيمة دید ديد دینی رطولا حلوالی هالوالي زبي عدی خودیزی حلق تونيجي خوجت أخبوكنا رحمن استخون رطل رالو قد صدق وقيني ولان ريح فيه زلخون حبيزيلان უნარღე ჭონიგი ყასკიბუკუნა ყავმალდა თაშაბუ ჰაბურო ინსალ ჰეზუ კენალდა რაკი წაბჭოლა როტლონ ჰელგერიხსალ უწარა მაჯლის عشالدي شزعان نور الكوغولا نكوتلا صد عدين تادرش دونيف طوغو حازرون البركة تصور الله كي عريق صنيقي خبره إناق هطا يثول دي خيرتي حلقو صدقتني جوجع شوانيقي شيبو أرغل هجوهي قانيركي رتلك عشيق عي بلد عقوقون لن بوكونا أبي الله استيت رب حب الأولياء حسد زعايب شاكي بخائنين